どうしたの <laughs> どうしたの何プレゼントがあるの何何プレゼントちょっと来てもらえるうん何何何何今からうん魔法をかけたいと思いますお風呂にお風呂にうんお願いします入浴剤 おすごいすごいでしょすごい何これ泡風呂泡風呂かわいいというわけで今日は一緒に泡風呂に入っていこうと思いますイエーイ久しぶり一緒にお風呂入るの終了すごいよこれ じゃーんじゃーんすごいはい <laughs> 泡風呂だ、小さい時からのさ、うん、夢じゃない泡風呂ってそうだねなんかさ小さい時さ、うん、怒られるじゃんこれ泡風呂 <laughs> 自分の実家でさやったら、すごい泡がうん、どうかわ <laughs> いい うん見してうんわかわいい <laughs> そういうの似合うでしょってデス弁なんじゃねかなうんあかわいいあでもこれは結構いい感じじゃないいいうんもうだいぶ泡がうん荒くなってるうん気持ちいいね気持ちいい、うん、久しぶりだねね 久しぶりに一緒に欲が入った、うん、うん、ちょっと狭いけどねやっぱり <laughs> まあね密着できるじゃんそうね狭い方が懐かしくない、うん、昔さ動画でさ綿作ごっことかやってたね <laughs> ね、うん、この間久しぶりに見たらやっぱりいいねあのドラマねああそうだよね、大丈夫俺の膝小僧が見えてるけど大丈夫 <laughs> 大丈夫 ねどうだろう乳首は見見せないでああわかんないから映ってないから大丈夫だわかんないから YouTube 的に、うん、まあ大丈夫でしょまあ男だからねそうなんだよ、うん、だって海とか行ったらね、うん、結構ね出ちゃうしそうだねほら泡が復活したよねえなんで今日泡風呂用意したの普段一緒にお風呂入るってあんまりないから、あのスキンシップの意味も兼ねてああ俺と一緒にお風呂入りたかったの入りたかった <laughs> そうなんだ、えでもたまに入ろう一緒にやっぱり、いいよねこういうの、楽しいうんついたついたついたうんうんうん <laughs> やっぱしょうちゃん鼻の頭についてるの可愛いななんかホイップクリームつけてるみたいうがあああ気持ちいいねうん少量って言ってんだろじゃあうん俺のうん 好きなとこ塾言ってよえまたいつも聞いてくるよね、 <laughs> うん、じゃあ10個ね、うん、え目鼻口だからそうそういうのじゃないんだ <laughs> そういうのじゃなくて好きなところ好きなところね、うん、目鼻口じゃなくて <laughs> じゃないえー、10個、うん、まず愛嬌があるところでしょ真面目なところ、えー、優しいところ あと、イケメンなところ。あとは、たくさん食べるところ。あと、俺のこと好きなところ。あとね、甘えてくるところでしょ、うん、あと3つあと何かなうん。まあ、頑固なところもいいかも。自分のことしっかり持ってるって感じで。あと負けず嫌いね。あと最後は、最後なんでしょなんだろう。 なんか何があるかな何思いつかない嘘もう全部が好き翔ちゃんありがとううん嬉しいなうん似合ってるこのピアス本当うんねうんかわいい、うん、上がるうんそろそろ上がろうかうん、うん ひょうにょはい。というわけで今回はお風呂を一緒に入る回でした。はい。はい。さっぱりした。さっぱりしたね。 <laughs> 気持ちよかった。はい、うん。はい。なんかやっぱり久しぶりにさ、一緒にお風呂に入るといいね。うん。スキンシップ取れるし。うん。 なんかいろんな話できたね。そうだね。うん、確かに。もう。結構長い間入ってたよね。3分ぐらい入ってた。 <laughs> 今ね、すごい暑いの。はい、はい。はい。というわけでですね、うん、今回の動画はここら辺にしたいと思います。えー、気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。では、また。え、持ってるのあー。